na video ah. Ah, laki nito ano to. Overpass. <laughs> Laki nito dahil sa tunnel. oh, <laughs> sabay tayo. Woo! ah, bandera to. Ah. Bandera ba yan? Bandera? Bandera? 哟，给你了。 na tayo dun uwi, Bart. Yung bina natin, yung sumampa tayo. Oh. Yung sumampa tayo kanina. Yung sa side. Yung dumaan pa spot. Sa side kanina. Eh, ewan ko eh. Bulakangan. Inisip ko. <laughs> Oo. Pag nagpas ng dalawang nagbabike. Oo. <laughs> Sabay na sabay tayo. अगा समय, ती ती ती ती ती ती dedicated service park. Asya! Park Centric